Ve başladık. Evet, başlamışız. Merhaba arkadaşlar. Bugün hem Mart soru cevap yapacağız. E, 2021. E, fakat ondan önce de e, kontrol, kontrolsüzlük ve kontrolcülükle ilgili böyle bir bağlantıları birlikte paylaşalım istedik. Ben de şimdi konu başlığını bir daha kendime yazıyorum. Evet, arada böyle çok e, sağa sola gidersek hatırlayayım. Konu <laughs> başlığı buydu. Tekrardan orada toplanalım diye. <clears throat> Şimdi e, yıllar evvel böyle bir e, bir Japon firması bir araba yapmıştı. Böyle çok spor, çok hızlı ve e, neredeyse işte o zaman bir e, çok hızlı bir Avrupa arabası gibi hızlanıyor. Fakat şimdi soruyorsunuz Tamam yani 300 kilometrelere çıkıyor bu ama diyelim ki kaç metrede duruyor? Yani 200 kilometreye giderken frene bastınız kaç metrede durabiliyor? Durabilme şeyi nasıl? Frenleri nasıl? Yani evet hızlandık. Çok hızlı gidiyoruz. Ama yapacağınız hızın e, durumunu fren mesafenize göre ayarlarsınız. Yani bir kontrol sisteminize göre hız yapabilirsiniz. Eğer doğru zamanda doğru yerde duramayacak bir e, motor ya da bir arabanız varsa e, onun çok fazla bir önemi yok. O zaman ona göre hız yaparsınız. İşte bunu duygularda, hayatta ve e, belki de ilişkilerde, manevi ve ruhsal yolda, tekamül yolunda ilerlerken de evet bazen hızlanabiliriz ve bir alanda e, gaza yüklenebiliriz. Fakat o nerede ve nasıl duracak? İşte bu kontrolün eğer bu gücün diğer anlamda sizde olması ve eğer böyle bir gücünüz varsa hızlanmanız önemli. Şimdi tabii ki direksiyondasınız ve o direksiyonu kontrol eden gücün siz olmanız önemli. Değil mi? ve hatta o arabanın koltuğunda da olmak durumundasınız. Her ne kadar şu anda artık otomatik pilotlar bayağı bir devreye girdi. E, otomatik parklar, otomatik işte saatlerce gidebiliyor otobanda. Evet bunlar var ama yine orada bir yapay zekanın da olsa bir kontrolü var. Evet kontrol önemli. Şimdi kontrolü aldık bu tarafa koyduk. Olması gereken bir konu gibi. E şimdi bir de kontrolcüler var. Şimdi her şeyi kontrol etme ihtiyacında olanlar. Şimdi aman çocuğum hani üzerine yeteri kadar e, kalın bir şeyler giydin mi? Çıkarken yemeğini yedin mi? Şöyle yaptın mı? Gelirken bak buralardan buralardan sakın gelme. Şöyle yap, böyle yap. Şimdi bir de kontrolcülerin hayatımızda ya da bizim kontrol etmeye çalıştığımız çeşitli durumlar var. Ee, ve şimdi bir şekilde bu kontrolcülüğün e, birçoğunuzun hayatına yankıları e, ve hayatınızda olumlu ya da olumsuz bazı dönüşümleri var. Şimdi bugün onun için e, soru cevaba geçmeden e, öncelikle evet bunlar güzel çalış. Ha, şimdi çalışmış tamam. Bu e, kulaklıklar böyle bazen hmm, onlar da yapay zeka ile çalışıyorlar. Kontrol bende değil yani. Sadece takıyorum. Kafasına göre bazen çalışabiliyor görüyorsunuz. Kontrol ve kontrolsüzlük. <clears throat> ve e, onun dışında şimdi bazı insanların dışarıdan kontrole ihtiyaçları var değil mi? Şimdi bir kere e, insan oğlu olarak, insan evladı olarak değil mi? E, belli bir yaşa kadar annemizin, babamızın öncelikle kontrolüne, himayesine, hamiliğine ihtiyacımız var. Bir kontrol ihtiyacı hissediyoruz. Ve e, bu bazılarınızın hayat içerisine de devam ediyor. Bu kontrol bazılarınızda baskı ihtiyacına dönüşüyor. Bazılarınız aşırı kontrol, baskı ve e, dışarıdan bir müdahale olduğunda sevildiğini, sizinle ilgilendiğinizi zannederek hayatınıza bazı perdeler açabiliyorsunuz. Ve hayatınızın birçok tarafında onun için kontrol, kontrolsüzlük ve bir de kontrolcülük hakim olabiliyor. Şimdi bunların hangisi ne ölçüde bize fayda veriyor, hangisi ne ölçüde belki zarar veriyor, faydasız. Bunların belki analizi her birimiz için çok önemli. Ve şu da var ki, şimdi dedik ki bazılarınızın bu kontrole alışmış tarafı kontrol edilme ihtiyacı duyuyor. Yani çalıştığınız işlerde mesela ne kadar kontrole ihtiyaç duyuyorsunuz? Mesela ben yıllarca bazı e, işte asistanlarla vesaire kişilerle çalıştıklarımda bazılarının mesela çok iyi bir şekilde görevlerini iyi yaptıklarını, bazılarının ise yani kontrol edilmeden hani bir şeyi eline verilen işi hani yani yayınlamaya herhangi bir şeye kalksanız bayağı sorun ve problem çıkacaklarını gördüm. Çünkü o kontrol edilmeye alışmış. Bu sefer o kontrol edilmeye alışan kişilerin işlerini ve görevlerini safsakladıklarını da gördüm. Ama elinde değil çünkü iç kontrol çalışmaya başlamadıkları içindi. Şimdi tabii bunun dışında bir de varlığın neden kontrole ihtiyaç duyduğunu anlamamız çok önemli ki zaten bu ihtiyacı görüp fark ettiğimizde bunun sebeplerini hem ailesel hem varlık hem tekamül olarak neden kaynaklandığını gördüğümüzde ise aslında kontrolü doğru yerde kullanıp ama bir şekilde de kontrolcülüğe olan ihtiyacımızı azaltabilir. Hatta hem kendimizin başkalarına hem de başkalarının bize karşı yaptığı kontrollerden özgür kalabiliriz. Hatta bu son dönemde diyelim ki sokağa çıkma yasakları dahil, işte e, çeşitli yerlerdeki işte şu yapılabilir, yapılamaz, işte restorana gidilir, gidilemez işte maske takılır takılan bunların birçoğu yani her türlü yasak ve sistemin de aslında bir kontrol ihtiyacından şimdi kaynaklandığına bakacağız ve bu durumu perde perde açarak ilerleyeceğiz. Bu arada birkaç tane tabii e, konumuz var. Birincisi e, ayın 15'i cumartesine geliyor zannediyorum. Cumartesinde e, akşamı e, Aşka Davet diye ruhsal meditatif bir çalışma yapacağız. İnşallah orada e, biraz halleşeceğiz. E, uzun zamandır e, bu alanda birlikte olmamıştık. Bazı açılımlar yapacağız. Ondan sonra da ilişkilerimizi iyileştirin diye atölyemiz gelecek herhalde. Ondan sonraki hafta başlayacak o da. O da tabii ki öncelik kadın-erkek ilişkileri, karşı cinsi olan ilişkilerimiz, bunların iyileştirilebilmesi ya da eğer bu ilişkilerde sorunlar varsa sebepleri ve kökenlerini anlamak, bir şeyin sebebini doğru şekilde tespit edemediğimizde, doğru teşhis koyamadığımızda şifasını, iyileştirmesini yapamayız. Onun için önce doğru tespitler yapacağız ve o alanda iyileştirmeler yapıp hem o çalışmaları yapıp onun da bir manevi bağlantısıyla inşallah e, faydaya ulaştıracağız. <clears throat> Herhalde o da e, iki tane pazar yapılacak. E, çünkü hani aslında cumartesi pazarda ama baktık cumartesi zaten e, uzun süredir evlerde oturuyor herkes. E, dedik onları biz iki pazar yapalım da cumartesileri böyle biraz özgür dışarılarda gezelim. Mutlu bir şekilde <laughs> hani hava alalım, nefes alalım. E, güzel birbirimizle e, buluşmalar yapalım. Ve tabii ki şimdi eğer e, kendiliğinden detoks yapacak arkadaşlar varsa da e, bunlarla ilgili de e, bazı yeni özellikle ürünler, danış, kendi danışmanlığımda bazı ürünler yapıldı. Özellikle mide, pankreas, dalak iyileştirici bir e, kudret narlı bir macun şu anda bionsmart.com'da zannediyorum yeni satışa sürüldü bizim ekipler içerisinde çeşitli çalışmalar yapan şeyler için tam vaktiyle başladı. İlkbahar detoksları ile ilgili. burada da özellikle güç merkezinin iyileştirmesiyle ilgili gücün kontrol sisteminin iyileştirilmesiyle ilgili fizik bedende yapılabilecek önemli bir çalışmaydı bu. Çünkü şunu gördük ki bir insanın midesiyle ilgili sorunu varsa kontrolle ilgili sorunu var. Kontrolle ilgili sorunu varsa güvensizliği var sistemin sahibine ve güvenmiyorsa da o zaman hayata doğru şekilde köklenememiş, toprakla, topraklanmayla barışamamış. Onun için bununla ilgili tüm sarılardan e, kuvvetli bir e, nanoteknolojik bir bileşke yapıldı. İçinde çok ekstra farklı sistemlerle beraber e, Ünal Güner danışmanlığında inşallah hepimize fayda verir. E, ben şimdiden de böyle birkaç tane yorum duydum. Hele bugün bir tane çok yakın bir arkadaşımdan duydum. Çok da hoşuma gitti. İnşallah hepimize şifa olur. Şimdi dedi ki arkadaşlar kontrole ihtiyaç neden duyulur? Neden dolayı bir şeyi kontrol etme ihtiyacımız olur? Ya da kontrol gerçekten gerekli midir diye önce soruları soracağız. Bir kere gerçekten gücünüz ne kadar artıyorsa, hızınız ne kadar artıyorsa evet kontrol mekanizmanızın o kadar güçlü olması gerekiyor. Hayda. Biz şimdi kontrolü bırakmaya e, çalışıyoruz ama siz diyorsunuz ki şimdi güç arttıkça kontrol mekanizmanızın güçlenmesi gerekiyor. Çünkü kontrolcülük ve kontrolsüzlük aynı frekans. Yani bir kişinin kontrolü bırakmasıyla yani kontrolsüz olmasıyla aşırı kontrol yapması aynı enerjinin beslediği şeyler. Oysa ki sizin gücü kontrol edebilecek, enerjilere yön verebilecek gücünüzün artmasıyla birlikte, gücü yönlendirebilmenizle birlikte iradenizin, karar yeteneklerinizin çoğalması ve seçimleri doğru şekilde yapabilecek bir kontrol değil mi? Mesela bir seçim yapmak bir kontrol mekanizması aslında. Yani önce test ettin. Bu mu bu mu? Seçiyorum. E, bu kontrolden geçti. Bu çürük. Bunu almıyorum. Şimdi bu bir kontrolden sonra meydana geliyor. Demek ki burada bir aklın kullanımı var. Aklı şimdi burada kişi kullanmıyorsa, akletmiyorsa bu sefer kontrolsüzlük başlıyor. Şimdi tabii ki şimdi bu basamakların üzerine başka bir kavramımız var. Yani evet oraya geleceğiz ama şimdi önce bu e, alt kademeyi görelim. Hani birdenbire beş basamak çıkmak değil. Çünkü burayı halletmeden şimdi teslimiyet e, aşaması ağır gelir. Onun için önce kontrolsüzlükten özgürleşeceğiz. Bir insan eğer kendi hayatını yönetemiyor ve kontrol edemiyorsa aslında bu sefer başka insanların hayatlarını kontrol etmeye başlıyor. Kontrolcü anneler, babalar, patronlar aslında kendi varlık ve kendi gelişimlerini yeteri kadar kontrol edemedikleri için başkalarının hayatlarına müdahaleci olurlar. Bakın bilgiyi koyduk. Şimdi kontrolsüzler hatta aşırı kontrolden dolayı kontrolsüz kalanlar, kontrolden çıkanlar aynı kategoridedir. Aşırı kontrol eden etrafına güvenmeyerek çevresindeki insanları, durumları aşırı kontrol etme ihtiyacında olanların hayatlarında sürekli bir şeyler kontrolden çıkar. Neden? Hani dedik ya e, neye odaklanıyorsan, neye konsantre oluyorsan sistem sana oradan meyveler veriyor. Sen eğer diyelim ki aşırı dengeye odaklanıyorsan dengesizlik, aşırı kontrole odaklanıyorsan da kontrolsüzlük meydana gelir. Çünkü o alana o kadar odaklanmanın sebebinde ya da perde arkasında senin kontrolü yitireceğinin endişesi vardır. Ya şöyle olur ya böyle olur vardır. Öyleyse burada kontrol etme ihtiyacının arkasında sistemin ya da bir olanın, Allah'ın yarattığı düzenin yeteri kadar güvenli olmadığına bir inancın vardır. Bu hayatın, zeminin, ayağını bastığın zeminin her an bir şeyler olabilir ve bu olabildiğinde de sana zarar verebilir diye bir korkun vardır. Şimdi öyleyse yeteri kadar topraklanmadın, toprakla yeteri kadar temasın yok ve bu temassızlık da seni herhangi bir olaya, duruma yeteri kadar kökleyemediği için aşırı kontrollerle köklenmeye çalışıyorsundur. Şimdi tabii e, bu konuda etrafınızda mesela bir sürü insanlar vardır. Yani bazen diyelim ki doktorlar, bazen öğretmenler, bazen çeşitli meslek erbaplara değil mi? Şimdi yani görevlerine asla titiz davranırken evet e, doğru dürüst, düzgün bir şekilde kontrollerini yaparlar. Fakat bu kontrol bazen kontrolsüz bir gelişmeyle kontrolcülüğe dönüşür. İşte bu hassas noktada oraya yerleşen duygu endişedir. Yani tabii ki diyelim ki bir polis memuru ya da bir güvenlik görevlisi içeriye girenin hani üzerine bir şey var mı yok mu diye bir kontrol etmesi ve görevini tam ve hakkıyla yapması doğru ve düzgün bir davranıştır. Ama her an bir şey olabilecek halini içeride o korku ve endişesini taşıdığındaysa hata yapma potansiyeli yüksek olacak ve içeriye diyelim ki olumsuz bir insanı alma durumunda olacaktır. Şimdi sizler de öyleyse diyelim ki bir kayıktasınız. Yani kayığın içerisinde şimdi ayağa kalktınız. Acaba bu kayık düşer mi? Ya düşerse ne olacak? Ya batarsa bilmem ne olacak? Şimdi korku, endişe, panik sallandın, ettin, bir şeyler yaptın. Eninde sonunda o dümdüz çarşaf gibi olan gölün içerisinde o kayığı batırabilirsin. Hiçbir dalga yokken bile. Öyleyse şimdi kendi hayatlarınızın içerisinde bazen dalgalı durumlarda bile dingin kalabilir. Oysa ki bazen de çarşaf gibi bir hani denizin, bir gölün üzerinde kayığınızı, hayat geminizi alaşağı edebilirsiniz. Peki öyleyse kontrolcülükten nasıl uzak kalacağız? Yani Diyelim ki çocuğumuzun, bir işimizin, yapacağımız bir işin iyi olabilmesiyle ilgili diyelim ki e, görülerimizin, gelecekle ilgili plan ve projelerimizin şimdi kontrol etmeden mi yapacağız? Bir kere tabii ki e, çek etmeniz, bir işin e, bir işe sahip çıkmanız çok önemli. Size emanet edilen her alana sahip çıkabilmek doğal olarak o işin her şeyini görmek, anlamak ve kucaklamak durumundasınız. Yarım yamalak tuttuğunuz her türlü konuda kontrol eksiklikleriniz olur ve başka alanda da bunu aşırı kontrolcülük olarak yapmak durumunda kalırsınız. Öyleyse bir insan ihmal ettiği, zayıf ve yavaştan aldığı durumlar mevcut olduğunda başka yerlerde kendine karşı bu konuyu abartarak, yaparak bir servis yapıyor. Yani bir yerde evet aşırı kontrol yapıyormuş gibi görünüyor. Aman ben şöyle yapayım bilmem ne yapayım falan diyor. Halbuki arka kapıyı açık bıraktı. Oysa ki evet eşeğimizi sağlam kaza bağlayacağız. Ondan sonra bir tevekkülle kurt yerse yesin. Ben önce hangi alanda ne yapıyorsam sağlam kaza bağlayacağım. Onun için her türlü anlaşmalarınızı yazılı, işte notlarınızı alarak, çalışmalarınızı diyelim ki düzenli bir şekilde ne gerekiyorsa kurallarına göre yapmak durumundasınız. Benim geçmişte ne olsa aklımda kalır, ne olsa sözlü oldu bilmem ne diye çok yaptığım mesela böyle şeyler vardı, anlaşmalar vardı geçmişte. E sonradan iki taraf da unutabiliyor. Bir tanesi A diyor, öteki sizin A, hayır o A öyle değildi diyebiliyor. Onun için kontrol nedir mesela? Alem unutur ama mürekkep unutmaz. Her şeyi o zaman yazılı, değil mi? Doğru sistemiyle, dünyanın içerisinde dünyasal kanunlarla yapmak durumundayız. Bakın. Şimdi eğer buradan ödün verirseniz o zaman başka yerde çok fazla kontrol yapmak durumunda ya da içinize düşen kurtlarla başka alanları çok fazla kontrol ediyormuş gibi yapıp o korktuklarınızı hayatınıza davet edebilirsiniz. Tabii bunlar ince alanlar, ince mekanizmalar arkadaşlar ama birçoğunuzun hem işlerinize hem ilişkilerinize özellikle çok faydası olabilecek temel prensipler. Ve siz eğer kontrolsüzlüğü, her şeyi başıboş bırakmaya adet edinmişseniz, şimdi bunun bir tane iyi bir tarafı vardır ki e, o alanda eğer tam bir boş bırakma varsa bir endişesizlik halinden dolayı e, bazı konular rahatlayabilir. Fakat bu yine de sizin görevlerinizi ve işlerinizi hakkıyla yapmamanızdan dolayı hayat tarafından ödüllendirileceğine, başka alanlarda size daha fazla sorumluluk verilmesine ya da itilerek, iteklenerek iş yaptırılmak durumunda kalırsınız. Bu kişilerin hayat içinde çeşitli yerlerde acele etmek zorundalıkları vardır. Yatayda oldukları, yayıldıkları durumlardan dolayı. Şimdi özellikle e, Güzellik Doğumu kitabımızda da anlattığımız gibi İnsanların öfkeye duyması, öfkeye ihtiyaç duymasının sebeplerinde atıl yani e, yayılmış, yavaşlatılmış bir enerji frekansları olması vardır. Yani bir kişi ne kadar kendini yavaşlattı, zayıflattı ve diyelim ki duranlaştırdı, o insanın harekete geçebilmesi için bir hareket enerjisine ihtiyaç vardır ki bu ateş elementidir. Kimi zaman kızgınlık, kimi zaman öfke, kimi zaman da diyelim ki sevinç, neşe ya da müthiş bir coşkuyla o insana gelebilir. Yani o eğer ee, dinginlik durağanlığıysa neşe ve sevinç gelir. Yok eğer tembellik ya da diyelim ki aşırı bir şekilde e, boş vermişlik ve kontrolsüz bir kontrolsüz, kontrolse yani her şeyi e, şöyle diyelim ne olursa olsun diye bırakmışlık varsa hatta bir meydan okumaktan kaynaklanan varsa o zaman ateş elementleri öfkeyle, kızgınlıkla ya da ateş elementinin bağımlılıklarıyla meydana gelebilir ki bunlar işte sigaralar veyahut ateşli bazı oyuncaklar. Şimdi bunların her bir tanesinde demek ki insanın kendiliğinden o hareketi yapabilecek bir şuura, bir frekansa ulaşması ve buraya ulaştığında yolların açılması mümkün. Şimdi mesela kontrol bedenimizde mide ile alakalıdır. Biraz önce de anlattığımız gibi. Bir insan kontrolü mesela kaybetme durumlarında onun için mide bulantısı yaşar. Yani araç tutmalarının ya da çeşitli yerlerde işte yediğiniz, içtiğiniz çeşitli yerlerdeki kontrolü kaybetme durumlarında ki yaşadığınız hal midedeki çalkantı asit baz dengesizdir. Mesela midenize diyelim ki şekerle tatlıyı böyle eşit bir miktarda verin. Mide karar veremediğinde bile bir dengesizlik yaşadığında bile bulantı yapabilir. Ya da diyelim ki şimdi bir araçtasınız o aracın kontrolü sizde değil. Direksiyon koltuğuna siz oturduğunuzda mide bulantınız olmuyor ama yan tarafta oturduğunuzda mide bulantınız olabiliyor. Çünkü o anda şoförün kontrolüne, aracın kontrolüne karşı aslında bir kontrolsüzlük yaşadığınız için. Kendinizi güvende ve emniyette hissedemediğiniz için. Öyleyse kontrolcüler kendini bu dünyada yeteri kadar güvende hissedemedikleri için aşırı kontrolcü, Kontrolsüzlerse başı boş bıraktıkları için. Fakat dedik ya bunların aslında çalışarak, geliştirilerek üst makamlara çıkartılması mümkündür ki bunu şöyle düşünün. Eğer siz hani işinizi sağlam yaptınız, planlarınızı, projelerinizi sağlam temellere, bilgiye ve matematiğe dayandırdınız. Aklınızı iyi kullandınız. Bakın onun için akıl çok önemli bir güç ve aklını bir insan ne kadar iyi kullanabiliyorsa şuurunu o kadar iyi açabiliyor ve şuurunu ne kadar açabiliyorsa da ruhsal bağlantısı o kadar geniş bir yelpazeye gidiyor. Onun için sürekli söylediğimiz şöyle bir şey var. Maneviyat ve ruhsallık uçmak değil, şuur açıklığıdır. Yani sizin şuurunuz ne kadar açık, bilgileri ne kadar birbirine bağlayarak, bakın farkındalık ve idraklerinizi arttırıyorsanız siz o kadar tekamül etmişsiniz. Ne kadar uçuyor, kaçıyor, bilmem ne yapıyor, aklını o kadar az kullanıyorsa o kadar aşağıdasınız. Ve yine şunu hatırlatıyoruz ki ruhsal herhangi bir yeteneğin gelişmiş olması dahi bir tekamül değil ama şuurlu olmanız bir tekamüldür. Onun için idrak hızlarınızı arttırabilmeniz ve hayata güvenerek çünkü enerjinizi siz eğer tamamen kontrole harcadınız, bir şeyi sımsıkı tutmaya harcadınız, ben bunu tutacağım, edeceğim, kontrol etmeye çalışacağım. E, bütün güç buraya aktı. Sen bu sefer başka alanlara gücün kalmadı. Onun için gücünüzü öncelikle bağlantıya, bağlantı kurduğunuz alanların birbiriyle olan bağ kurmasına ve bu bağ alanlarının her bir tanesinde idrak ışıklarını ve fenerlerini yaktıkça diğer alanları aydınlatıp hayatın içerisinde bilinmez diye görülen kavramları keşfederek karanlıkları aydınlatıp bir şuur açıklığına yani bir aydınlanmaya gidebilmenizin adı tekamüldür. Oysa ki kontrol sizi de kontrol eden ve ayaklarınıza bağ olan bir prangadır. Peki Şimdi dedik kontrol ihtiyacımız var. Kontrolsüzlükten ve e, kontrolcülükten uzak olma ihtiyacımız var. Bunun için hayata, emeğimize, bilgimize, aklımıza güvene ihtiyacımız var. Ve bize bunları verene, bu sistemi var edene güvene ihtiyacımız var. O zaman hayatın prensiplerini ne kadar biliyorsak ve ne kadar fark ediyorsak kendimizi o kadar güvende hissedeceğiz ve ne kadar güvendeysek de o kadar güvenli ilerleyeceğiz. Şimdi hatırlarsanız e, birçok insanın temel korkusunun ölüm korkusu olduğundan bahsetmiştik. Ve ölümle doğumu ne kadar anlayıp, ne kadar birbirleriyle barıştırıp e, bu mekanizmaları fark edebiliyorsak aslında ölüm korkusundan özgürleşebiliyoruz. Ölüm korkusundan özgürleşebilmek sizlere cesaret verecek. Ama bu cesaret şimdi her bir kişinin ihtiyacına göre verilecek. Şimdi kişi eğer gerçekten hayatı sevdiyse ölüm korkusundan özgürleşmeye kap açabilir. Hayatı yeteri kadar sevmeyen, hayatın değerini bilmeyen için ölüm korkusu ona yapışır. Çünkü o kişinin ölüm korkusuna ihtiyacı vardır hayat ile doğru bağ kuramayan, hayatı sevemeyen, aman hemen intihar edeyim de gideyim, bu dünyanın nesi var ama ölsek de gitsek, işte şikayet edenin ölüm korkusundan özgürleşmesi mümkün değil. Neden? Çünkü onun hayatı sevme ihtiyacı var. Öyleyse bir insan hayatı ne kadar seviyorsa o kadar korkulardan gerçekten arınabiliyor. Ölüm korkusundan arınabiliyor hayatta ne kadar doğru bağlar kurup ona verilenlerin, ona sunulan hediyelerin ne kadar kıymetini bilebiliyorsa o kadar sahip çıkabiliyor. Ne kadar sahip çıkabiliyorsa o kadar sahiplenmekten uzak durabiliyor. Ve bu da ona bu sefer güven hediyesini veriyor. Onun için her birimizin güvene ihtiyacı var ki kontrolcülükten özgürleşelim. Yani ölmemeye çalışmaya gerek yok. Zaten istesen de ölemezsin. Ya olur mu şöyle yaparım, böyle yaparım bilmem ne değil bakın. Sistemin bir sürü farklı farklı mekanizmaları var. Talep edebilirsin, talebi kabul olursa olur. Hiç kimsenin tabii talep e, etmeden başına bir şey gelemeyeceğini söylüyoruz. Kararı tabii ki sen vereceksin. Ama sadece zihninin şeyle değil, varlığının kararıyla. Ve şu var ki her birimiz bu sisteme, sistemin varoluş sebeplerine ne kadar güvenebiliyorsak her şeyin aslında tam da yerinde olduğunu görürüz. Geçmiş mutasavvıfların, erenlerin, bir sürü dünyanın birçok yerindeki rahiplerin, değil mi? Peygamberlerin her bir tanesinin aslında ne kadar hayatlarına teslimiyette olduklarını görürüz. İşte bu teslimiyete onları götüren şey sisteme olan güvendir. Hatta bazı mesellerde onların güvenmediklerinde, korktuklarında, kaçtıklarında değil mi? Bazı böyle e, hikayeler tarzında anlatılan durumlarda her birimiz için yine bir bilgi çıksın diye oralarda ne kadar zorlandıklarını ve eziyet çektiklerini de okursunuz ve dinlersiniz. Yani korku ve endişeyle herhangi birisi kontrolcülük yapıyorsa kontrolden çıkan olaylarla buluşacak çünkü kader imzalanmıştır. Onun için dikkat edin. E, mesleki yerlerinde, sistemlerinde kontrolcülük yapanlar, şimdi eskiden e, bu şimdi hani elektrik kontrol kalemine e, murakabe kalemi derlerdi. Yani kontrol demek murakabe edebilmek Osmanlıca'da. Şimdi bunu hayatın içerisinde faydaya çeviren yani gücü doğru oranlarda doğru yere akıtmada kontrolde kullananlar kontrolcükten fayda elde edecekler. Güvenmedikleri için kontrolcü olanlar ise o kontrol sisteminden zarar göreceklerdir. Bakın. Şimdi ikisi de kontrol ki e, mesela dünyada kültür mühendislerinin mesela insanları yönetirken yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi bir şeyi gösterir. Şimdi bakın dikkat ederseniz biz üç ayrı maddeyi gösteriyoruz. İşte o bir tane şeyi gösterir. aman kontrol çok kötü bir şey. Ya da kontrol çok iyi bir şey. Hayır. Bunları tanımlarını iyi yapıp hayatlarınızda onun için doğru şekilde gördüğünüze istifade edebilirsiniz. Öfke çok, çok kötü bir şeydir, öfkeden kurtulun. Hayır. Her bir olumsuz zannettiğiniz şeyin bir faydası vardır. O faydayı alıp faydalanın fakat yerine daha az zararlıları koya koya faydalıya doğru da gidebilirsiniz. Ama şu anda mevcut durumdaki aşırı kontrolcü olan bir insanın kontrol etmediği hayatındaki çeşitli olay ve durumlardan dolayı kontrolcülüğe ihtiyacı vardır. Kendinizi ve karşınızdakini de yargılamaktan uzak durun. Bakın ne kadar her şey tam yerli yerinde bunu anlayacağız. E, şimdi birazdan sorulara geçeceğim. Bu konuyu toparlayalım. Toparlayacak olursak. Demek ki evet önce gücün kontrolü bende. Ondan sonra bizde. Ondan sonra aslında ne ben ne bizde. <laughs> yani zaten her şey olması gerektiği gibi gidiyor olduğunu bileceğiz. Bizim seçimlerimizin de o olana bir katkı ve fayda olduğunun e, kabulünde. İster olalım ister olmayalım fark etmiyor. Dünya zaten dönüyor. Ama e, bunun ne kadar kabulünde ve idrakindeysek de bu sefer o akışa olan uyum bizi zaten her şeyin ne kadar güzel ve mükemmel olduğunun bilgisiyle bir kabule götürüyor. O kabulün içerisinde olan ve olacak olanın hayrına olduğunu kabul edebildiğin ölçüde teslimiyet basamakları başlıyor ki işte o basamaklardan her bir tanesi bizi biraz daha içeriye, biraz daha derine, biraz daha kendimize ve biraz daha öze doğru götürüyor. Bu dünyada hatırlayalım ki iki tip insanın olduğundan bahsetmiştir. Özüyle buluşanlar ve buluşamayanlar. Onun için her birimiz özüyle buluşan ya da buluşma yolunda olanlardan olalım. Öteki türlü yolu kaybedenler, kayboluşta olanlar ise karanlıkta karanlığın takımından olmak durumundadırlar. Hangi inancın, hangi anlayışın içinde olursa olsun hiç fark etmez. Özüne doğru gitmek isteyen insanın yolu açılacaktır. Ezberiyle, kalıbıyla sevgiyi, maneviyatı ve şefkati kenara çekmiş, sadece putperestlikle herhangi bir yere, yola gitmek isteyenlerin ise yolu cennet olmayacaktır. Onun için biz ne kadar ki olanın iyiliğini, güzelliğini kabulde olursak ve olalım, o kadar kucaklanacağız ve huzura, huzurunda olma makamına yükseltileceğiz. Her birinizin istediği huzur değil mi? İşte huzurun anahtarı olanın en mükemmel ve en güzel şekliyle aktığının kabulünde. Anahtarı al, aç kapını. Bu açılan kapıdan gelecek olan şey yüreğinden ve kalbinden sana önce sevgi, o nurun ışığı ve ondan sonra ne kadar güzel sevildiğinin, kucaklandığının eminliği olacak ki işte bu eminlik seni bir taraftan teslimiyete götürürken bir taraftan da kontrolcülüklerini bir miktar önce kontrole ondan sonra da güvenle sahibine teslim olmaya götürecek diyoruz. Şimdi sorularınıza geçelim. Mart soru cevabımıza başlayalım bakalım. Evet. <clears throat> Diyor ki ben güvenip sevmiştim ama ım, hmm, seçmesini boşla kim ki zaten. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, geçmişte bazı seçimler yaptınız ve seçimlerinizin de karşılığında bazen olumsuz durumlarla buluştunuz. Tamam da, şimdi bir hale geldiniz ve ne seçmeyeceğinizi biliyorsunuz. Diyorsunuz ki, ben şöyle bir durumu, böyle bir kişiyi, böyle bir işi, böyle bir arkadaşı, böyle bir evi, böyle bir seçimi artık yapma. Şimdi bu bilgiyi sana o seçimin, o deneyimin verdi. O deneyimin yok, şimdi senin bu bilgin yok. Şimdi diyorsun ki keşke öyle olmasaydı. Yani böyle dediğin zaman o bilgiyi silersin. Çok şükür. İyi ki ben bunları yaşadım ve şimdi ne seçmeyeceğimi öğrendim. Allah razı olsun o kişiden, o olaydan, o yerden. Onun için deneyimlerinizi kucaklayın. Sevgiyle kabul edin o kişilerin, o olayların size verdiklerine. Eğer bunlarla kavga etmeye, içeriden hala öfkeyle buraları beslemeye devam ederseniz o ilişki devam eder. Benzerleri hatta biraz misilleri hayatınıza gelir. Onun için de bu mekanizmayı hatırlayınız. Hmm, dengeyi istemek kötü mü? Şöyle. Şimdi arkadaşlar sistemin içinde zaten herhangi bir yerde dengesizlik diye bir şey söz konusu değil. Şimdi biz dengeyi istiyoruz ama dengesizliğin olduğu herhangi bir yer bulunmuyor ki biz denge isteyelim. Şimdi burayı çok iyi anlamak önemli. Şimdi birçok e, yerde de duyuyorum ki ee, işte e, sen dengesizsin, şöyle ol falan filan. Şimdi bunun tanımını doğru onun için koymakta fayda var. Birçok özellikle kişisel gelişim sistemleri bu konuyu belki biraz daha doğru incelemesi gerekecek. Şimdi bir kere ne kadar soğuk varsa o soğuk karşılayacak miktarda bir sıcak zaten oluşuyor. Şimdi yin yangı hatırlayın arkadaşlar. Gözünüzün önünde canlandırın değil mi? Şöyle bir daire. O dairenin ortasında bir beyaz yunus balığı, bir siyah yunus balığı. iki tane de göz var. Beyazın gözü siyah, siyahın gözü beyaz. Şimdi bu bir denge. Şimdi siyahı ne kadar büyütürsek beyaz o kadar küçülüyor ama içindeki o kadar diyelim değişiyor. Yani hiçbir zaman kainatın içerisinde bu siyahla beyazın dengesi, aydınlıkla karanlığın dengesi değişmiyor. Şimdi diyelim ki 21 Aralık'ta neydi? Gecenin, karanlığın en uzun haliydi. Şimdi 21 Haziran'a doğru gidiyoruz. Gündüzün en uzun olduğu hale gidiyoruz. Şimdi peki dünya dengede olsun. E şimdi dengedeki haller 21 Aralık şey 21 e, Eylül ile 21 Mart. Şimdi iki, yani iki kere bu buradan geçiyor. Ama bu dengenin bizim insan zihnindeki bu dengenin kurulduğu anlar için iki tane de aşırı uç var. 21 Aralık ve 21 Haziran. İşte bunların her bir tanesinin toplamındaki her bir şey aslında dengeye hizmet ediyor. Ama sen şimdi geldin tam 21 Aralık'ta diyorsun ki olur mu ya? Gece uzun, karanlık çok. Bu bir dengesizlik. Hayır, aydınlık o kadar azaldığı için karanlık bu kadar büyüdü. Yine 24 saat. Yani yine o tamamlandı. Şimdi buradan gelelim hayatımıza. Biz de hayatlarımızda hangi uca gidiyorsak hayat bizi diğer uçla zaten dengeliyor. Yani sen şimdi diyelim ki e, aşırı kontrolcü bir insansın. E, aşırı kontrolsüz bir insanla buluşturuyor seni. Kontrolsüz bir karanlıkla buluşturuyor. Çünkü senin gündüzün çoğalmış, karanlığı o kadar küçükle buluşturarak bir denge koruyor. Sen şimdi dengedesin. Ha, şimdi peki dengeyi buradan başka bir alana taşıyalım. Şimdi sen dışarıda tamamlandıklarınla dengeleniyordun. Yani diyelim ki hangi alanda aşırıya gidiyorsan o aşırıya gitmiş olan tarafını dengeleyici unsurlarla buluşuyordun. Ki onun için her birinizin elementleri, duyguları, düşünceleri vesaire bunların her bir tanesi sizi dengelemek üzeredir. İsminiz, doğum tarihiniz, anneniz, babanız, işiniz. Hatırlarsanız Kaderin Kodu kitabında neyle tamamlanıyorsun diye bir bölümümüz var. Hatta bununla ilgili videolarımız da var. Ve o tamamlandıklarımız bir bakıyoruz ki zaten bizi dengeye getirenler. Demek ki her an denge kuruluyor. Dengesiz hiçbir şey zaten yok. Kainatın için hiçbir boşluk yok. Peki o zaman biz nasıl bu dengeyi hayatımızda kendi şuurumuz ve idrakimize kurarız diye sorarsak, dışarıdan dengeleneceklerimizi içeride kuracağımız dengeyle azaltabiliriz. Bunu nasıl yaparız? İçeride ne kadar tamamlanma unsurlarımızı çalıştırırsak. Yani diyelim ki sen aşırı savruk ve para saçan bir insansın. Aşırı cimriyle buluşuyordun. Para saçmayı ne kadar bırakıyorsan, o aşırı bir erileye gitmek, ne kadar bırakıyorsan, ne kadar kendini dengeleyebiliyorsan, ne kadar tasarruflu paranın, maddenin kıymetini bilebiliyorsan bu sefer senin eş yansıman neyse o bazen karın, kocan, annen, baban, ortağın, iş arkadaşın, çocuğun bu sefer o da seni tamamlayıcı unsur olarak seninle beraber o da ortaya geliyor. Sen demek ki ne kadar aşırılıklara gidiyorsan o aşırılıklarla bugüne kadar dengelendin başına gelen olaylar, durumlar, bakın bütün kader mekanizmalarının da bir yerde bu temeli ve merkezi. Ne diyoruz? Allah'ın ilmi matematik ama yüksek ilahi matematik. Hiçbir şey o matematik, o akıl sistemi olmadan olmaz. Bu bizim hani böyle e, hani akademisyen matematiği değil tabii ki. An beyan bütün olayların içerisinde kurulan bizim şimdilik yok kuantum, yok işte sicim teorisi, yok bilmem bunların tabii çok çok ötelerinde. Ama an beyan gören için, bilen için, hisseden, duyan için, kulakları olan için duyurulan bilgidir. O zaman işlerim diyoruz. Evet. Kendi karanlığımızda kontrolü başkası almak istiyor. Hmm. Ha, pardon kararlarımızda istiyor. Hemen hangi her şeyde ve dediğiniz gibi. Şimdi eğer kararlarınızda kontrolü başkası alıyorsa orada bir boşluk vardı bugüne kadar. Şimdi kainatın içerisinde aynı o tamamlanma yasasında olduğu gibi herhangi bir boşluk varsa sistem orayı dolduruyor. Şimdi diyelim ki 200 e, sene evvel, 200-300 yıl öncesine kadar Osmanlı değil mi bir dünya hakimiyeti vardı. Şimdi Akdeniz'e Amerika gemisi girdiği zaman Osmanlı'ya haraç ödüyordu. Bakın çok uzun zaman değil 1800'lerde yani. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Amerika Akdeniz'e giriyorum, Ey Türkiye hani ee, yani benden ne istiyorsun, sana ne haraç vereyim dediğini düşünün. Şu anda çok şey garip geliyor. Ama çok yakın bir zaman evvel böyleydi. Bir liderlik, bir şey sistemi açısından bakarsak. E şimdi Osmanlı geri çekildi diyelim ki ya da yıkıldı, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Şimdi bunu orada yapan yok mu? E yine var. Dünya denizlerinin şimdi kontrolü de bir gücün elinde. Hava trafiğinin kontrolü bir gücün elinde bakın. Yani Güç hep var. Kontrol edenler değişmiş. Şimdi o zaman kontrol edilmek ihtiyacı olmasa kontrol eden olur mu? Ya da kendi gücünü almayan, kendi gücünü kullanmayanlar olmasa, gücü fazladan kullananlar ya da başkalarına baskı yapanlar olur mu? Hayır. Demek ki verilen ve sunulan güçleri doğru kullanamadığında kişiler başkalarının oyuncağı, kulu, kullandığı ya da kontrol ettiği insanlar haline, varlıklar, devletler haline dönüşüyor. Değil mi? Yani öyleyse biz kendimiz birey olarak kendi hayatımızı ve kendi varlığımızın kıymetini bilerek, kendi hayatımızın ne kadar yöneticisi olabiliyorsak, kendi kararlarımızla, kendi aldığımız kararlar ile kendi faydamıza ve kendi hayrımıza herhangi bir dış tesirin, dış uyarının güdümünde ve yönetiminde olmaktan uzak durarak kendi şuur ve irademizle kendi hayrımıza, kendi seçimlerimizi yapacak hale geldiysek işte o zaman dışarıdan herhangi bir güç dizginleri ele alamıyor. Öyleyse biz kendi gücümüzü harekete geçirip kendi gücümüzü kabul edeceğiz. Dikkat ederseniz mesela son belki de bir 50 yıldır e, Türkiye üzerinde mesela yapılan en önemli şeylerden bir tanesi yani sen yeteneksizsin, sen yapamazsın, sen başaramazsın, sen hiçbir şeysin. E peki bugüne kadar nasıl yapmış bunu? Yani ve geçmişte yapılan her şeyi unutturarak yani e, müthiş bir kültürden, müthiş bir tıbbiyeden geliyoruz. Yani sanki insanlar kendilerini yani son işte 50-100 yıldır iyileştirebiliyorlar. Ya bu kadar bin yıldır insanlar nasıl sağlıklı olabildiler? Eğer bizim geçmişimizdeki diyelim ki bir sürü alim, ulema zayıftı da neden 19. Yüz, 20. yüzyıla kadar onların kitaplarını tıp kitabı olarak ya da e, önemli danışmanlık olarak bütün Batı okudu. Buralarda dikkat ederseniz güçsüz, zayıf ve kendini aşağı görme komplekslere sevk edildi. Onun için oradaki bu inanç kalıbı zaman içerisinde tabii ki gerçekleşebiliyor. Oysa ki yani bu şu demekte değil. Aa, o zaman vatan, millet, Sakarya şöyle yaparız, asarız ki. Bu değil tabii ki. Aynı o kontrolcülük ve kontrolsüzlükte olduğu gibi. Ha, bunun karşılığı bu değil. Sadece gücünün farkında ol. Her insana sunulan güç sende de var. Sen herhangi bir kimseden daha aşağı değilsin ki daha yukarıda da olmadığın gibi. Sadece verilen aklı kullanabilecek cesaretin var mı? Bakın. Kullanmaya kullanmaya o akıl gider. Verilen gücü kullanmadığında güç saklanır, kaybolur. Verilen emanet geri alınır. Onun için onun verdiği emaneti doğru yerde, doğru şekilde önce kendi varlığımızın gelişimi ve ondan sonra da bütünün hayrı için kullanan olma niyetinde olalım. Niyet eden niyetiyle buluşur diyoruz. Şimdi sorularımıza devam edelim. Şimdi e, tiklerde arkadaşlar e, özellikle sinir sistemlerine, sinir sistemlerinin de e, kaynağı karaciğeriniz. Karaciğerdeki yoğun e, oluşmuş zehirlerin arıtılmasıyla ilgili odaklanın. Ağır metal olabilir, çeşitli antibiyotik zararlar vermiş olabilir. Yani sinir sistemi, gözler ve e, çeşitli sivilce iltihap sistemlerinde karaciğere yani ağaç elementine bakacaksınız. Şu ana tam temizlenmesiyle ilgili. E, benim e, ile ilgili çeşitli videolarım var. Karaciğer temizliği ile ilgili videolarım var. E, özellikle çocuklarda bunların temizlenmesi ve arınması çok önemli. Bu işin fiziksel tarafı. Tabii ki o sinirsel sistemin bozulabilmesi için de bir duygu vardı. O duygu da öfkeydi neye karşı öfke duymak durumunda kaldı? Ama bunu soran annenin eğer oğlunda ruhsal, gelecek ruhsal tarafında bir böyle bir yansıma varsa da o zaman gelecek ruhsal tarafını öfkelenmiyor anne bırakacak. Bu da ilahi matematiğin bir e, güzel bize hediyesi. Şöyle e, saç dökülmeleri arkadaşlar. Şimdi saçlar aslında bedende su elementi. E, su elementi özellikle e, hormonlar, kemikler, saçlar, tırnaklar bütün bunları idare ediyor böbrek ve mesane ile birlikte. Fakat su elementini baskılayan şey toprak elementi. Şimdi toprak elementinde mide, pankreas ve dalak var. Bütün kaslarımız e, mide ile alakalı. Onun himayesinde. Aynı zamanda e, işte tükürük bezlerimiz, tükürük sıvısı, ağzımız, bütün bunlar yine mide ile alakalı. E, biraz önce dedik, temel unsur kontrol. Şimdi hayata, hayat karşısında güven sağlamayla ilgili eğitimlerden geçerken o aşırı kontrolcü olduğunuz dönemlerde mide asidi çok fazla salgılanıyor. Ve bu mide asidi çok fazla salgılandığında gidiyor hormon sistemi ve mesane üzerinde su sistemini bozuyor. İşte bu su sistemindeki aşırı asit birikimi de saç köklerinde e, tahribata yol açıyor ve saç dökülmesinin sebebi onun için aslında çok yoğun mide asidi. Bu mide asidi dengelendikçe ya da aşırı gerilim ve kontrolden kaynaklanan duygu halleri azaldıkça ve bittikçe saç dökülmesi duruyor. Kadın tipinde ise aşırı erile geçmeyle birlikte yine hormonal sistemler devreye giriyor. Onun için bu konuyla ilgili e, şu anda Smart BS19 diye macun diye yapılan kendi danışmanlığında yaptığım ürün özellikle önce mideyi, pankreas ve dalak toprak elementlerini iyileştirerek suyun üzerinde özellikle kadınlarda miyom, e, erkeklerde prostatit bu gibi durumların temelinde tüm hormon sistemlerinin temelinde toprağın yani midedeki aşırı asidin hormonal sisteme, mesane ve böbreğe saldırısı var. Böbrek taşlarınız, e, böbrek üstü bezlerinizdeki aşırı gerilim ve uyarının olmasının ana sebepleri demek ki toprağınızın yeteri kadar temiz ve sağlam olmaması. Onun için bununla ilgili toprak elementinizi güçlendirin. Bununla ilgili e, topraklanayım ve kökleneyim diye de bir meditasyon çalışmamız var. Tırnak zayıflığı da şöyle. Şimdi tırnakların e, iki tane tarafı var. Bir tanesi su sistemi, sert ve kemik ama onun dışında tırnaklar aynı zamanda karaciğerle de bağlantılı. E, bununla ilgili e, direkt ben YouTube'da 5 element deyin. Onunla ilgili böyle böyle bir başlangıç bir de ikinci bölüm diye anlattığım böyle 25-30 dakikalık e, her birisi bir kitap gibi olan 5 e, ile ilgili önemli açıklamalar var arkadaşlar. Faydalanabilirsiniz. E, bilinçaltımıza kanca atmaya çalışan insanlardan nasıl korunuruz? Kendimizi kontrol etmek ve çözüm. Şimdi arkadaşlar, her ne kadar bilinçaltına ben e, şuur altı diyorum. E, çünkü bilmekten çok çok öte bir şey şuur altı e, buradaki bildiklerimizden çok kötü. Onun için hani Osmanlıcası daha oturuyor benim kavramıma. Şimdi şöyle bunu tabii e, çeşitli frekanslarla, çeşitli e, makinalarla ya da e, diyelim ki şöyle e, Rusya'da bir sistem yapmışlardı. Dediler ki mesela bu gördüğün led sistemi bir aparat bağlanıyor. Ee, yanıp sönme sistemine göre Morse alfabesi gibi senle konuşuyor. Yani ışık, herhangi bir ışık tabelası senle konuşuyor ve sana diyor ki bu ürünü al, buraya gel, şuraya git oy ver, bu adamı tekle, bundan uzak dur, Haydi bir gün biraz daha milliyetçi olalım. Bugün biraz daha ümmetçi olalım. Bugün hepsini boş ver. Her şey yansı, bitse, olsa. Bu tip mesajlar veriyor. O ışığın Morse alfabesi gibi içeride. Sen onu dümdüz ışık görüyorsun ama senin o şuur altın bunu bu şekilde algılayabiliyor. Bunun aynı şekilde ses frekansıyla olanları var. Ve aynı şekilde uydular aracılığıyla yapılanları var. Onun dışında da reklamlar ve buna benzer sistemlerle ya da post hipnotik telkinlerle ya da işte diyelim ki çeşitli e, reklamlarda, filmlerde bazı kareler vesairelerle bir sürü durumlar var. Ama en önemlilerinden bir tanesi annelerimizin, babalarımızın aldığı kodların da bizim üzerimize yüklen, yüklenip bizi yöneten tarafları da var. Çünkü diyoruz ki onlar en emin, en güvenli ama onların da aldığı kodları daha kolay alabilme potansiyelimiz ve yetkimiz de var. Evet diyoruz. Kapıyı açtık. Önce bunları alalım. Neden? En güvenilir aileden gelen. Oysa ki her birinizin varlığından ve ruhundan beslenebilmesi çok önemli. Şimdi bu nasıl bir şey? Yani olaya sen bağımsız bir şekilde o ana kadar, o güne kadar gücünün yettiği kadar ne öğrendin ve ne fark ettiysen, her şeyi yıkıp yeniden bakabilme haline geldiysen dışarıdan herhangi bir güç seni yönetemiyor. Şimdi bu ne demek? Zaten sen böyle bakıyorsan bir bağımlılığın yok demek. Böyle bakabiliyorsan herhangi bir zaafın yok demek. Eğer her duruma yeniden yepyeni bir sen olarak Başlayabiliyorsan geçmişin yönetiminde ve kontrolünde değilsin demek. Şimdi bu olumlusu. Senin bir zaafın varsa, bir alışkanlığın varsa, bir bağımlılığın varsa, bir fikre, bir düşünceye, bir inanca, bir kişiye bakın. Ya Ünal çok güzel anlatıyor. Hep doğruyu söyler. Ben o ne derse inanırım, yaparım. Değil. Bakın. Ünal'ın söylediği şunlar şunlar çok güzel. Bunları alıyorum. Bunları bunları şimdilik alamıyorum. Bunları bunları da itiraz ediyorum. Bakın her türlü bilgiye karşı her an bu uyanıklıkta olmak durumundayız. Yani geçmişin diyelim ki gömleğini yarın giymeyeceksin. Dünün eğer ceketiyle yarın bir işe soyunuyorsan o yarın değil, dün. Öyleyse dünden özgürleşen yarına yepyeni bir kendisi olarak bağımsız ve başkalarının onu yönetmesinden özgür bir şekilde başlar. Şimdi ne dedik? Onun için korkudan ve endişeden özgürleşmeniz çok önemli. Size verileni sadece veren alabilecek. Bunu iyi hatırlayın. Size bu hayat hediyesini veren sizin talebiniz üzerine sadece veren vakti geldiğinde vaktiyle alacak. Anlaşmanız ne zamana kadarsa. Bakın. Kendinizi küçümsemeyin. Anlaşma yaptınız. Burada bu kadar olayım, bunları öğreneyim, bunları alayım. İnsan onun suretinde yaratılmış bir halife ise değil mi? Bu anlaşma yetkisi var ve yaptı. Ha, burada işte o Şuur altınıza kalan bölüm bunları size hatırlatmayabilir. Çünkü bunların bir kısmını hatırlamaya birçoğumuzun e, kibri yetmez. Bu sefer vay biz neymişiz, biz şöyleymişiz, böyleymişiz. Evet o kadar yüce, her biriniz o kadar mükemmel ve e, yüce yaratılışlarsınız ama kainatın içinde de aynı zamanda bir zerresiniz. İşte bu heplikle hiçliği bu ikinin birliğini algılayabildiğiniz oranda gücünüz açılacak. Açamayanlar için zayıflık, yaratım gücünün zayıflığı, oluşturabilme halinin zayıflığı, ifade gücünün değil mi? Birçok manevi ruhsal güçlerin zayıflığı bu sefer devam edecek ki çünkü sen kaldırabileceğin bir gücü alacaksın. Şimdi bugün bir kısım insanlara yani bir sürü yetenekleri verseniz emin olun ki sağ solu ne hale getirirler. Ki bugün dünyayı kurgulayan, çeşitli hani parayı kurgulayan insanlar da onun için teknolojiyi belli yerlerde kontrol ediyorlar. Yani hepinize şimdi e, uçan dronlar dağıtılsa, şimdi her birimizin evlerinin etrafında şimdi böyle Eskiden yani Şahinler'de böyle müziği açıp da böyle bangır bangır gezen insanlar vardı. Şimdi artık kalmadı bilmiyorum İstanbul'da. Şimdi düşünsenize dronlarla gelmiş böyle kapınızın önünde basmış arabeski bilmem neyi. İşte onun için şu sıra bir kontrolden geçiriliyor. Kontrol, güç kontrol edebileceği bir sistem ortaya geldiğinde bazı şeylere sunabilmek için bunlar yapıyor. Tabii ki yöntemi tartışılır. Ama Olan da gücün kontrolü. Dünyadaki bütün şey, hani insanlar zannediyor ki para için yapıyorlar, işte sınır için yapıyorlar. Bunların hiçbir tanesi önemli yok. Gücün kontrolü önemli. Yani o güçle, gücü kim kontrol edecek? İş sadece onun için sadece yiyeceği, gıdayı kontrol etmek değil, insanları yönetmek, kontrol etmek değil. Herhangi bir inancı kontrol etmek değil. Bunların her bir tanesi gücün kontrol için e, öyleyse her birinize kendi gücünüzü doğru şekilde yönlendiren olmak durumundasınız. Nerede kibrinizin frenine basacaksınız? Nerede nefsiniz evet bu alanım diyeceksiniz? Onun için bunları bilmek durumundayız. Saat 10'u geçmiş ama biraz daha cevaplayalım. İçimdeki ses kendi merkezime bak. Bir nokta e, ee, dedim bunun etrafında Evet. Şöyle, e, tabii ki imajinasyonunuzla bir sürü şeyler yapabilirsiniz. Bir sürü hmm, mesela imajinasyonlarınızla mesela bir grup imajinasyonuyla birçok kişinin görebileceği nesnel şeyler var edebilme de var geçmişte. Yani fiziki e, materyaller oluşturabilirsiniz. Evet. Hayali frekans ve enerjiler de oluşturabilirsiniz. Çünkü onun suretinde yaratılmış olansınız. Fakat bu frekanslar, bu tesirler herkese açılması için değil ama hak edenin kullanabilmesi ya da en azından bu konularla ilgili bazen bir inanca, bir farkındalığa ulaşabilmesi için yardımcı olabilir. Onun dışında bu tip mucizelerin e, saçılacağı değil, saklanacağı bir çağdayız. Yani insanlara hani hani aa bak suyun üzerine yürüyor bilmem ne yapıyor onlara şüpheyle bakın. Çünkü şuur ve idrakle ilerlenecek dönemdeyiz. Şimdi dikkat edin her peygamberin bir devri vardı değil mi? Yani özellikle büyücülüğün en yoğun olduğu dönemde Hazreti Musa en yüksek büyücü olarak, şifacılığın en yüksek olduğu dönem içerisinde en iyi şifacı olarak Hazreti İsa ve şairlerin en iyi şekilde olduğu yerde en şairane, en mükemmel belki şiirlerle ama şiir demeyelim tabii ki ona ama o akışı aktaran peygamberler gelmişti. Onun için bu dönemler hani fiziksel değil, ruhsal, içsel dönüşüm mucizelerinizi gerçekleştireceğiniz dönemler. Dışarıdan kimsenin şöyle böyle demesi önemli değil. Siz içeriden kendinizi görmeniz, fark etmeniz, kendinizi onaylamanız çok önemli. Onun için kendinizden kendinize giden yolda kapılarınızı açın ve o açılan kapılardan da açıldığında huzurla huzurunda olmada buluşun. Ölümle neden sürekli yüzleşiyorum demiş. Ee, şöyle zaten şu andaki ifadende bile hala yüzleşme ihtiyacın devam ediyor. Bugüne kadar niye ölümle yüzleştim? Sürekli devam etme ihtiyacında. Yani sana ölümü gösteriyorlar ki hayatın kıymetini bil, cennet bu hayat çok tatlı ve lezzetli ve kıymetli bir armağan. Önce hayatımızın kıymetini bileceğiz. Kul hakkımızı iyi savunacağız. Hakkını vereceğiz. Kendi kul hakkını veren gidip de başka bir kulun hakkını yiyemez. Kendi kul hakkını yiyen de alışkanlık yapar gider başka kulaklarını yer. Bir prensip ve mekanizma bu da. Hop hop hop. Şimdi e, insan varlıksal olarak geliştikçe seçim hakları artıyor. Şimdi e, bu dünyada da değil mi? Mesela şimdi e, bazen hani paran kadar bir seçim yapıyorsun. Diyorsun ki yani internetten bir şey alacaksın. Diyorsun ki 10 liram var 10 liralık bir şey alayım. 100 liram var 100 liralık alayım. Şimdi ruhsal tekamül yolculuğunda da seçim yapabilmek de bir liyakat. Onun için bu dünya doğumlarında evet şimdi getirdiğin bir potansiyele göre seçim yapma durumun var. Onun için bazılarınız direktman bütün durumu belirlediler ve seçimlerin kendisi yine yaparken yardımcı olundu. Bazıları zaten 2-3 tane seçenek vardı. Bunlardan birini seçmek durumundaydı. Ama her bir şey eninde sonunda yine sizin onayınızla meydana gelir. Bakın buranın altını çiziyorum. Arkadaşımız çünkü iki tane konuyu anlatmış. Acaba bu iki arasında bir fark var mı? Her bir tanesinde sizin onayınız var. Ama senin liyakatınla her şeyiyle oluşturacağın bir ev vardır. Ya, ya yapacak bir şey yok. Tek odalı bir yer var alacağız. Yani güç, enerji buraya yetiyor. Bunu alacağız. E tamam sen o ana kadarki maddesel ya da ruhsal liyakatın önemli diyebiliriz. E, kenevir hakkında tabii ki şöyle arkadaşlar, ya yakında zaten kenevir e, Türkiye'de, dünyada serbest olur diyeceğim. E, buradan siz gerekli şey. Bunların hiçbir tanesi e, tesadüfen yasaklanmış şeyler değildir. Ama tabii ki bu bağımlılık ya da alışkanlık her türlü konuda olduğu gibi bu konuda da e, doğru bir şey değildir. Ama hani kontrolcülük ve e, kontrolsüzlükte olduğu gibi hani aa bak kimyasal bilmem neler var, şunlar var, bunlar var değil. Tabii ki e, doğada yaratılan her şey doz olarak insana mutlaka faydası, fazlası zarar. Çünkü bizim bedenimizde doğanın içerisindeki, toprağın içindeki bütün mineraller var. Onun için dünyadaki bütün bitkilerin, dünyadaki bütün e, belki de e, sunulanların bize faydası olan bir noktası olduğu kanaatindeyim. Hiçbir şey sebepsiz var edilmiş değildir. Diyen varsa yani hayır bu fazladan fuzuli olarak Allah bunu yarattı diye birisinin bir iddiası varsa e, alimler de orada, bugüne kadar söylenenler de burada. Sadece şu var, Biliyorsunuz zehir yoktur, doz vardır. İşte bu konularla da ilgili tabii ki e, bilinçlenerek faydayla faydada buluşmakta yarar var diyelim. Evet. Beni rüyasında görenlere e, selam olsun. Evet, güzelmiş. Uçuyor sonra gene Evet, uçmak da göksel bir şey değil mi? Manevi e, e, bağlarla ruhsal alanda açılan şeyler. Şimdi tabii bir kısmınız ruhsallıktan ve maneviyattan korkuyorsunuz. E, bu korkunun geçen sefer de anlattım. Tabii ki bir sebebi var. Size şu ana kadar bir faydası var. Oysa ki siz geliştikçe maneviyatla ilgili kapılarınız açılacak. Ben şimdi e, herhalde 19 yaşındaydım. Böyle bir e, yani birkaç misafirlik falan da vardı evde. Bir hal yaşamıştım. Şimdi o zaman ben de korkmuştum. Hatta dedim anneme ya dedim gel sen ucumda otur. Yani ne oluyor, ne bitiyor, bilmem ne yapıyor. Yani bana yaz, çiz, şöyle yap, sabah da bana anlat. Ki onlar bile o zaman e, yani başkalarını anlatırken daha sonradan duydum. Ve doğal olarak insan ilk defa yeni bir alana girdiğinde bugüne kadar ona ezberletilen, öğretilen birçok şey ve kavram bambaşka haller aldığında ezberleri bozulduğu için bir alan alanda kıyamet yaşadığı bir şeylerin yıkılmasından korkuyor. Onun için geçmiş ve eski realitelerinizin, anlayışlarınızın yıkılmasına müsaade edin. Bakın emin olun ki yenisi daha iyi olur. Çünkü siz yine buradasınız ve yeniye yeniden bakacaksınız. Bundan niye korkuyorsunuz diye içeriden bir bakın. Ya bütün bildiklerim yanlışmış. Hepsini sildim. Şimdi yepyeni haliyle yeniden bakamaz mıyım? Bakabilirim. Ve şimdi yepyeni bir şekilde değerlendirerek bakamaz mıyım? Bakabilirim. Onun için evet, çeşitli inanç sistemleri bu alanda korkutmak durumundaydı. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yerdi. Bu doğrudur. Onun için evet sürülerle hareket etmenin belli bir vakti vardır. Ama kendi gücünü kuran içinde artık farkındalığı ve idrakini aşan içinde icap ederse sürünün üzerinde uçabilme hakkı da vardır. Bakın Orta yol çok önemlidir. Orta yolu doğru şekilde gidebilmek çok önemlidir. Ama yolun içerisinde hak ettiğinde incelebilmek de liyakat işidir. E, hak eden bunları da yapabilir. Ama bunların her bir tanesinde bilin ki hak etmediysen e, korumalar vardır. Oradan içeri yine almazlar. Sen alırsan da bizim burada evet niye böyle olmuş? Evet. Bizim herhalde internet mi gitti? Hı hı. Tamam. Ee, fedakarlık, vefa, sorumluluk, borç, kaygı, çekimsellik ve başına çocuklarının gelen... Şimdi arkadaşlar, bizim tabii Anadolu'da öğrendiğimiz çok önemli kavramlar vardı ve bunlar da aynı o kontrolcülük ve kontrolsüzlük kavramında olduğu gibi. Bir vefa çok önemlidir. Bakın. Diyelim ki sizin bir kahvenin 40 yıl hatırı olması önemlidir. Karşılıklı saygılar önemlidir. Sadece buradaki önemli olan şey şudur. Sen kendi hakkını koruyarak bu saygıyı göstereceksin. Bir selamın hakkı selamdır. Fakat yapılan bir yardımın, bir iyiliğin evet yapandan dolayı bir selamı, bir teşekkürü, bir vefası vardır. Fakat o kişi yapmaya aracılık etmiştir. Veren, alan birdir. Sen orada işte ondan geldiğini kabul etmeyen tarafın karşındaki insana karşı bir minnet, töhmet altına kendini bırakır ve Allah'ı yok sayarsa bunun mükafatını hayatında borçlanma olarak öder maddi, manevi, duygusal olarak. Onun için bakın hani la ilahe illallah yoktur ondan başka tapacak ilah. O bir olan senin bağlantıda olacağın. Ama sen anana minnet edersen, babana minnet edersen ve evet ben de nedense çekmiyor şu anda ama herhalde var bir şeyi. Arkadaşlar bize birazdan haber verirler bir şey olursa. <clears throat> evet yani orada e, o minnetin bazen acımanın bazen borçluluğun arkasındaki olay ve frekans senin yaratıcıyı unutmandan kaynaklanıyor. Onlar vesile oldu. Veren o, alan o, alacak olan o. Sen şimdi bunu kuldan bildiğin için gittin kula tapındın. O kulun adı annendi, babandı, arkadaşındı, dostundu. Bu demek değil ki e, annenden aldığın güzelliklere saygı duymayacaksın. Ama o saygı bir minnete, bir borçluluğa değil, o an içerisindeki karşılıklı anlaşmaların çok güzel bir şekilde bir buluşmayla, karşılıklı güzel bir alışverişle sonuçlanmasının saygısı ve teşekkürüyle olacak. Sen hani yeni hatta video yayınladım. Sen herhangi bir kişiyi aşağıda görüyorsan senden yüksekte gördüklerin var. Nasıl ki sen anneni kendinde yüksek görürsen kendi çocuğunu da kendinden aşağıda görürsün. Ne çocuğun senden aşağıda ne senin annen senden yukarıda. Ya da tam tersi. Sen bu varlık olarak zaten seçilmiş bir şekilde bu dünyaya özenle getirilensin. Gelmeyi seçensin. Onun için varlık hakkını, kendi varlığını onurlandıran, şükran duyan, yaratıcısına şükran duyduğundan dolayı bu hayatını da kutlu yapar ve kutsalmış bir hayat yaşar. Şimdilik e, bugünlük böyle olsun. Yine yakında inşallah e, güzel çalışmalarda bir araya geleceğiz. Sevgilerimle hoşçakalın diyorum.